0 бізден 1 один тв қатталған ұмытпаңыздар лайк басып комментарий қалдырып тұрсаңыздар біз мындан да көп проектілер шығарамыз бұйырса жаңы көптен проектілер даярдалып жатат ошондуктан каналга жазылгыла досторуңарга сунуштагыла ошо Ошан? Еркесары тұтап! Yeah. алейкум ардақты көрермандар эрке сары музыкалық қойын зой программасының көрермандары біз қайрадан өзіміздің шоуысты баштайбыз алдықы жарым саат сіздер үшін соның маңайда өтеді деп ишенем эми сұрап қояйын малжанды тейлеп келдіңіздер да туурабы курсатты кантип айтып дегенде иштин баарын жыйыштырып ошондуктан баарыңыздарды жакыныраак экранга чакырам биз болсо жылдыздарды сынаганды улантабыз бизде конокто тосуп алыңыздар сайкал садыбакасова for me. сіздерге ештеңе білінген жоқ иә сіздерге ол атыры да мощный екен құрметті туғандар мінекей қыз бурак тауының легендарлы қыз бурак тауының атқарушы директоры сайқал сәдуақасова көптеген фестивальдардың лауреаты көптеген музыкалық конкурстардың жеңушісі қатысушысы қол шаппай сұрауын не сұрасыңдар рахмат қандайсыз жақсы өзің қандай шақырғанда қорқып отырмын деп ойлаймын мына қорқытады тұр ғой жоқ келгеніңер э, мына іштің бүткені деген болды уже келдіңер качып кете албайсыңар ошо качып э, кетпейин деп бе <laughs> алдыда толтура сынактар бар анын баарына чыдайсыз сынбайсыз деп ишенем анткени албетте шоу бизнестин өкүлү кыйын болуш керек ооба туура кыйын э? болуш керек <laughs> өзүңөр көргөндөй <laughs> саку братан даяр даярбыз Саку братан менен аку братишка азыр баштайт анда эмесе точно даярбызбы? даярбыз точно точно <laughs> кеттик биз баштайбыз туугандар кандайсыз <coughs> жакшы жакшы э, мен ойлогом да кыз бурактын кыздары баягы топ менен жүрүшөт депчи сизге кыз бурак менен жүргөн жакшыбы же жалгыз жүргөн жакшыбы? эки жакта тең жүргөн жакшы жүрө берем эки жакта тең мен сизди эмнеге жалгыз чакырдым талпалап кетесиңер да мени <laughs> беш алтомлор келип туруп албетте сайкал кызыбыз өзүңүздөр билгендей он алты жашыңарда беле же канчада эле он үч он үч он үч <laughs> мен эмне карып калды деп ойлоп атасыз жок <laughs> жанагы эмне деп койчу эле баарыбыз билген эстей аттуу аттылырды он үч жашында аткарган жеткіде атқарған бірақ он үш жашта қайдағы сүйі шоколадқа болған сүйі <laughs> сникерске болған сүйі шоколадқа мен ойлағанмын мына он үш жашар қыздың арманы деген ыр екен коробкалап э, сникерс алып келіп азыр жасырдасаң беребиз деген ана ошо коробканы карап ырдагам <laughs> э, аябай жакшы аябай жакшы азыркыга чейин шоколадпы же алмаштыбы азыр коробка болбой калган чоң ооба <laughs> э, дал ошол эстей аттуу ырыңыздың Э, биринчи сабын элдин билет баардыгы жалган туура бул дүйнөдө инстаграмда деген сыяктуучу <laughs> э, ошол ырга азыр кандай э, десем импровизация болсун сизден экранга сүрөттөр чыгып турат баардыгы жалган туура деген биринчи сапты ошол сүрөткө жараша ырдап турасыз башталдыбы э башталат да бат эле да биздики экранга көңүл бурабыз кеттик ошондо кандай окуат Бардыгы лагман када бул кафеде Бардыгы баардыгы лагман тура бул кафеде кийинки сүрөт э. борчиктер борчиктер <laughs> и балбандар Бардыгы тура балбан тура бул сүрөттө кийинкиси жуулган идиш аяктар э таза таза да бардығы таза турат бұл тарелкада <laughs> оқшыпай қалса да ұрдырады бардығы жуылған тұра а жуылған тұра кетті кейінгісі бардығы вандам тура бұл сүрөттө э, импровизация орнунда экен орнунда демек сиз биздин конкурстарга даярсыз анткени алдыңкы конкурстарда ушундай тапкычтык керек болот бұйырса ошоны айтып атпаймынбы демек биз даярбыз биз баштайбыз эрке сары кеттик жақсы жақсы э, сайкал кийинки конкурстун конкурстың аты ыртаймаш же болбосо айтыш экөөбүз мындай кийинип алдык биздин көрүүчүлөр күйөрмандар билет эмне жөнүндө экенин азыр бизге э, жигиттер кыздар бир музыка коюп берет ошол музыкага э, сиз экөөбүз айтышабыз эмне кылып айтышабыз эмне ырдап айтышабыз чарлар мисалы мисалы <laughs> мисалы мен бир ырды ырдайм э. сиз экинчисин коштойсуз башка ыр менен анан мен келбей калсачы эмнеге келтиресиз да <laughs> <laughs> кеттик музыка болсун анда эмесе

нде күн батпайды таң атпайды таң атпайды ұшқан құштай бір нәрсе да бола береді айдамын ғана ей атадан ғана қалған мұрасты мұрасты мұрасты э, екеуміза деп танышқанда сүрдіп жада қалса жаным сұрап аптырмын атын жан жан жан жолықтың қайдан ақылдан алдың азапқа салдың Жымың жымың етішет түнкі жылдыздар жылып ұзап кетішет түнкі жылдыздар Әттіқан тағай шуны салдыңыз Қыздардың жүрігін елеп алдыңыз Көкөктен шыққан жылу сезім Жан денемін барып орын алсам Башқаларға болған махаббатым Жүріңі барып қолып алса Анана анайым Отстадың мировой үйдің Не свела нас с тобою наша судьба Сердцу двери открыты не для меня жүрегіңнің мақаты байкелеме ябады сөздеріңді байладам да қарындашым бай бай жазғы жаңбыр шай текілеп тақти тақти тақ тақ тереземде улам тепкілеп тақти тақти тақ тақ и келтір и ха келді и келтір и бір екі үш төрт садағы мұштой жерінде на мұштой жерімде Жүзің аппақ жібегіндей қыздар ай на на на на на келмейді екем қыздар ай ай бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бали болсын оба буй буйдан бой ыр классика айбай сотныр буй буйды келтіре атқарған сайқа чоң рахмат бұл албетте баяғы даярдық болды кейінгі конкурстарға. ушул бит батылдың деми менен күчү менен даяр болуп туруңуз кийинки конкурстарда болады. Біз болот биз болсо кичинекей моунчалык жарнамадан жолугушабыз сакалга алчаулар. ата бала конкурсу биз азыр сайкалдын тапкычтыгына жана албетте музыкалык сабаттуулугуна басым жасайбыз кеттик конкурстун э, шарттары жеп жөнөкөй сайкал азыр бизге ар кандай музыкаларды берет бирөө жай болушу мүмкүн өтө эле жай бирөө баттан болушу мүмкүн бат баттан болушу мүмкүн <coughs> дегенде баттан айттым көрдүңөр <laughs> бирөө тескерисинче болушу мүмкүн ырды тескерисинче котарсуулаган а бирөө болсо жанагы кадимки эле google деген эме бар сүйлөгөнбү тармак и google орусча орусча кыргызчада орусча же кыргызчада кыргызча эле иши кылсак ушундай анан ошого табышыбыз керек ким таппай калса тапканда албетте оны басат таппай калган ондо сонун жок негизи эле мен таба албайм да ачык эле айтып койбойм азыр эле э анда кел бастырып ийбесиң <laughs> баштайлы кет даярсызбы эй макул даярмын кол коюңуздарчы ичи ичип алып деп атат деп қоймай жок мен жайларды жақсы табам да анткени бүтырлардын баары сиздики жай да жай да ооба ошондуктан анан бирөө эле эмне кыламын эмне кылам бирөө <laughs> эле да анан алдаба деген бирөө эле кеттик мен албетте өзүмө наказание жаза тандайын өзүмө э экранды көрөбүз так кече жетиден баштагам э ой кече деп коем отуруп деп коет бул дагы так тогуз тогузда эмне бар экен акыркы коңгуроо ал кандай алар кандай ал кандай акыркы коңгуроо азыр биздин бияктагы жигиттер келип мени ойготуп кетишет ал азыр көрөсүз кана коңгуроо каяктан келе калат кана кана а мына ай эмне кыласыңар койготосуңар ойготосуңар ә? э қандай болды сезімдер иә қандай болды сезімдер иә сезімдер қандай <laughs> құлақ тұнып қалды әлбетте сезімдер басқаша қоя мен өзіме келе алайын азыр слухым мүлде ұқшайды музыканы таппай қалдым да тап тақыр башқа одан кечке саяққа отыра бербей азыр өзіме келейін так болды келдің бе болды ұқшайды кетті кейінгі музыка <laughs> не не қайсы өткен күндерімді емес пе о елестетем сені қашан болса деге жүрегімнің төрін әй алдың мені ашы ашы ошо мен билдим да могу эски ырлардан кийин депчи азыркылар башкача да сен баягын айтып коюп кечке мен ошол ырдай берсени ошондон чыкпай койбодумбу эми эмне болот эми эмне болот индийский кино болот келгиле <laughs> тандагыла кана сен тогуз тандагансың э жети жети о эмне бар экен аякта жети жетиде бизде муз доору <gasps> <laughs> <laughs> бер мен өзім эле қақа өзім эле сен каяка қар алгансың билбейм жок бирөө салса эми албетте эми өзүңдү кытыңдасаң кытыгың келбейт жок мен өзүмө дагы полый салып коем болду жок бирөө эле бирөө эле а бирөө элеби баары менен азыр бер анда бирөөнү салып салайын сен салдырып убара кылбай эле кандай дейсиң каяка салыш керек эмнеге <laughs> биякта жатасыңар артка салам артқа артка ооба ал түшіп қалдық ойнаймын батыле е түсірбеймін да ал сипалап өтеді ғой қана кетті бе өтпей қалды белімді жоқ оның бәрі салыш керек жоқ жоқ біреу екен доқойып тұрсақ иә Үнгетті кейін бір тагдыр мені қалағандай қалчады қалса, алып че. черчадым жышты көзап кетелік тебе жолу жаш одыр мені қалағандай қалчады дейді обей мен айт Бұл бұл қайсылар тоқтатып тұр мен Мені қайна. не ұшыл ғой Арызатын ба Ауа, арызатын. Тұрау? ма туура турбайбы мени каалагандай калчады мен булардын ырдын аруузаттын жанагы э, кайырмасын эле билет экенмин ошон үчүн тагдыр мени ала жок тагдыр эки эле ыр да бар го көбүнчө кайталанган тагдыр көп эле ырда бар тагдыр мени кыйнады дегендер да бар го ошондой эле болду да мени каалагандай калчады тагдыр мен айтпайм медленный ырлар жакшы билем <laughs> армандуурлар бол эми сөздү көбөйтпөй тандайсың отур эми тагдыр мени калгандай калчады деп атпайбы кеттик азыр менин тагдыр айтайын <laughs> төрт төрт муз мага дагыбы мага дагыбы мен салайын өч ал бирок меники түшүп калбайт мындайчы ошо билем да түшүп калбаарынчы ачып койбойм э жок жо жо жо кетти Болды, болды, болды, болды, болды. Болды, болды. Мына көне күйіп келе алба. Бу жаққа тұра берді дедім бұл. О, тұра берді. Мен қолым тізім шығып кетті. Мен мұнты көрмеймін. Мен шықпайды екен да. Тұра берсін біраз суланып. Тұра берсін уже. Отыр микрофон жоқ екен қалды. Артық су болды болды. Эми чыгарып эле кой да эми сіңіп кетеді <laughs> ертең мен тұрғандай ғой кішкентай кезде ойғанғанда ошондай болып қалады ғой <laughs> кетті кейін кір <laughs> мен жоғастым мақұл мақұл мақұл мақұл да ана айтшы еме дадаңат дадаңым бөке дадаңам сені адаштырып атпаймын ошол ойлончу қотыр жай мына жатыр қотыр қотыр қотыр мына жаққа келе алмады бұл шығарып салайыншы мақұл апай майканың ішінде тұрбай бұл мен қарабай тұрайын Майка ішіне кіргізіп соған тұрмайсың қотыр қотыр кетші мына жаққа аз иіріп салайыншы да аяғына шейін иә еріп айтпаймын онсыз дағы дадағаңа болып кетейін егер тура болса бас қылаған а тура уда уда уда саған қол веле кетейін мүдіріліп так таңдаңыз эки маникюр ошондо эмне кылат ошондо жакшы маникюр кайсынысын каалайсыз карасын э жок сарысын эле эмнеге сарысын а эмнеге кара сарысы билинбей калат да а менин колум бузулат кайсыга кылайын ортаңғы қылайын иә ортаңғы мындай же мына экөөнүн кылар анда жок ортаңгы болсун да мындай жирныйраак кылайынчы ал калбай калган окшойт э калып эле жакшынакай кой мен деген мастер эмесмин эй чыгарып койбойт да ә, ошондой болот меники Ей, бул көрсөткөнгө жакшы анан кийинкиси могу бармакка э аны жақсы. көрсөткөнгө жакшы мындай эмес бирок башкача айо Бұл ботко болуп қалды? Е, ботқа уктайбыз эмне деген сұлулық эми актан бьюти салону все ушундай эмне болуп Қана? ана солдаттар тұрғыла. а жоқ, солдаттар <laughs> солдаттар тургула мынтыңарды сұңғыла жат қыла ат қыла сақал рахмат рахмат тапқан тапалақ конкурсының шарттарын атқарып судан құрғақ шықты мен болса құрғақ емеспін анткени мол жерімдерде мұз бар болчу біз кішінекей жарнамадан кейін жолығышабыз алыстабаңыздар достор эми россиядан кыргызстанга акча которуу өтө оңой болуп калды азыр мен силерге сбербанк онлайндан мбанк онлайнга кантип акча которууну көрсөтүп берем сбербанк онлайндан чет жердин банкына которуу бөлүмүн басасыз андан кийин кыргызстан банкын тандап алчу адамдын аты жөнүн жана телефон номерун жазасыз андан соң бардығын тактап төлөөнү аткарасыз болду сиздин акчаңыз дароо эсепке түшөт оп эле Let's get it started. Let's get it started қолымда электрошокер конкурстың аты шок факт азыр бізді тоғырат кес кесте энергия алып тұрыш керек деп атпайбы айрыкча азыр мындай болот э, сиз экөөбүзгө кезек кезегімен ыр берилет анын тексти дагы берилет ыр жаңырып бүткүчөктү биз текстти жаттап калышыбыз керек анан аны кайра минуска кайталап беребиз жаңылган жерден бизди тогуруп турат анда мени көп тогурат экен да <laughs> э? урсун урсун э, жакшы да э, шоу да бул негизи ушундай да элдергечи ушу ырчылардын жашоосу кайф жыргал дей беришет жок го ырчылардын кыйналып атканын көрсүн да мен баштап берейин кеттик меники текст кандай кылып ишелеңер булар шырамыды бетінде бар шырамы жақсы көріп тарамы көзінде бар сурмасы жеп қояды шаурмасын дайыма жүрөт жырға бар кимдин ырын ырдап дайыма жүрөт жырға бар кимдин ырын отурле дагы жол элечи мен катып калып жаттабай калдым мен чын бетинде жок жок болбойт болбойт бетинде бар шырамы жақсы көргөт дарамы калганын билбейм тогурат мени кеттиги бетінде бар шрамы жақсы көреді дарамы андан кейін білбей би болды болды бірле жалғыз андан кейін шаурманың темасы болчу мен мен билем эсимде кеттік шаурма жөнүндө көзінде бар шырамы жақсы көреді дарам көзіңде бар сурмасы жеп қояды шаурмасын дайыма жүрөт жырға бар кимдин ырын дайыма жүрөт жырға бар кимдин ырын ә? көзінде бар сурмасы э көзінде бар сурмасы жеп коет шаурмасын дайыма ырдап жүрөт ой дайыма жүрөт ырдап ар кимдин қолым сұрапты тұр <laughs> көзім бетінде бар шрамы жақсы көрет дорамы жеп қояды шаурмасын көзінде бар тұр э, тұр э, тұра келеді бай неге ұрып мені неге онтел ұрып мені қана неден жаңылдым мен қай жерден жаңылдым ол өзі потеря болып жатады азыр мені көре алыпшы жақсы көреді а көзінде бар сұрмасы жеп қояды шаурмасын э дайыма жүреді ырдап ар кимдин а дайыма жүрөт жырғап бетінде бар шырамы жақсы көрөт дорамы көзінде бар сұрмасы жеп қояды шаурмасын дайыма жүреді жырғап кимдин ырын ырдап дайыма жүреді жырғап кимдин ырын ырдап ох жакшы болды ай дебегин анткени азыр тоғырат сизди келіңіз бул жаққа тұрып алыңыз дәріс пе жоқ неге сізге ұтыңызға қылды қанткене эми өтпей қалды бірақ бүгін күштірек табутқа қарағанда кетті братандар киносынан көргенбіз да кеттік сайқал үйді ерке қыз ел алдында ал жұлдыз қол чабабыз барыбыз ырда берсе сулу қыз көбі жүрөт суқтанып сүрөтүнө лайк басып көбі жүреді суқтанып сүрөтүнө лайк басып сайқал залда ерке қыз дейді күніге ал улуттуу кыргыз дейт жок бузуш керек да сайкал кыз эл алдында алжабыз кол чабабыз барыбыз ырдап берсе сулуу кыз анан көбү жүрөт суктанып жок ооба көбү жүрөт суктанып <laughs> сүрөтүн лайк басып азыр кол чабабыз баарыбыз айтып айтыптыр да эмнеге мен айтып турам э хорошо келтирип чыгана бер э сайкал үйдө эрке кыз эл алдында ал жылдыз кол чабабыз баарыбыз эл бадымбы мен андай сага окшош эме эмесмин қол шабабыз барбыз мен мен жаттап қалдым қол шабабыз барбыз сел алдында ал жұлдыз қол шабабыз барбыз ырдап берсе сұлу қыз көбі не көбі көбі <laughs> жүреді сұқтанып көбі жүре сұқтанып сүрөтүнө лайк бас мындай кылалы азыр сайқал жаңылса кетті кейін мені бастырылады э жанаттан бері издеваться кылып жатқаным үчүн е атайын жаңы ба анан азыр э сен айт айтып турсаң ай мына башталып атат буяк азыр сиз жаңылсаңыз хорошо мени жаманга бале урат кеттик сайқалиды ерке қыз ел алдында ал жылдыз қол жабамыз барымыз ырдап берсе сұлу қыз көп жүрек сұқтанып сайқал көніп қалғанда қыз бірақтағы ұлы ежекелер жардамдасып жүргенге апасы жардамдасып жүргенге ошон үчүн мен жардам бере атпаймынбы туурабы жоқ ей мен сен жөнле а болду болду жоқ жоқ ей мен сен кешір қой? ошо бойдон жакшы эле болду окшойт э ооба эми гана айтып берчи сайкал үйдө эрке кыз эл алдында сайкал үйдө эрке кыз эл алдында ал жылдыз кол чабабыз баарыбыз ырдап берсек сулуу кыз көбү жүрөт көбү жүрөт суктанып сүрөтүнө лайк басып гүлшайыр эжекенин жанына барасың стол үстөлгө чыгасың да анан айтып бересиң Нана, нана, нана, на, нана, нана. Жоттадыңда тұрау. Жотта элвальду болың. Мына опың ойлы, мына. Чоң рахмат. Қолшалар болсын. Шок факттың сынағынан жақсы аман есен шықтық ұқсайды. Біз болса кішкентай жарнамадан жалықшабыз. Алыстаға қыла, кетпегіле. Қолшаулар. Контрольный, контрольный. мына келіп жеттік біздің долборустың ең чоқысына киллер караоке балтардың сынағына сынбайсың ба атты конкурс <laughs> сайқалдың жүрегі лақ лақ лақ деп жатады анткени ә, могул коробкалардың ішінде әрқандай жандықтар бар әрқандай бұйымтайымдар бұйым емес эми мындай итіркекті келтірген нәрселер ошонун баарын сайқал кармалап атып ырдаш керек эмоцияларын көрөбүз кармалап атып бул эмне экенин айтып бериш керек түшүндүңүзбү мен айтып беришим керекпи качан айтып берем ырдап атыппы ырдап атып мен сурап келген жерден а бул мындай экен депчи ырдап атып эле чыга эле а сөзін ұмытып қалдым <laughs> ал мәнілі емес бізге азыр эмоция қорқу сезімі, фобия деген бар керек Даярсыз ба? Ә, ооба Кеттік анда баштайлы бара берейин жок ырдай баштаганда э эми бул жерде негизи мындай <clears throat> ә, өлө мындай мындай мындай нерсе турат да сізге жақпай бере маған мага бұл нәрсе. нерсе болбойт негизи келиңиз жакын келиңиз жашайт мен сендей қиялданым сағына ой ой ал просто эме экен жашасам дейм чачкен <laughs> чачкен сен э? болсоң қимылдаған жоқ жанда парик э, парик жүрегімді жашап сен осалыңа қалдырма мені ты <laughs> точно шел не то сен алсың жоқ ар қолымда ғой жүрек есін атап мен көңіл өтіп алдым ғой сен қиялымда жашайсың

É, é Volta, volta Eşe oldu ne É Gele. Gele milyon. Orada öyle öğrenci. Hem milyon hem milyon. Gel oldu. Gel bu oldu. Pauk bu. Pauk bu. Pauk bu. Açsana. Білмей? Ох, жаман башқаша шығып кеттім. Е, кел көр да кел бұл келіп көр көрерің кеке ғой бұлар жаман башқаша екен да сайқал сатыбаққа сабақ қолшалар болсын дейсің мынау жөнтек конкурстардың бары аяғына келіп жетті сайқал азаматсыз барын ашыладыңыз болғаннан шыққандар эле кичине «Э, э, э», дейді а болбосо баары жакшы мынакей сайкал өзү эр жүрөк эми братан да братан да <laughs> братандар тасмасынан кийин эч нерседен коркпой калган а бизде болсо албетте белек бар сиз үчүн кол тапшырып коелу Э, биздин эркесарга келген ар бир конокко момундай сонун винил дискин белекке беребиз мынакей жусуп касымдаргасова э, үйүңүздүн көрүнүктүү жерине коюп коюп мактанып турасыңар да мен ушундай жерге баргам кыйракам дұтқам, шыққаннан коркком токтон коркком депчи чыкса бул сиздики э рахмат жана ошондой эле мынакей даамдуу өнөктөш тойбас компаниясынан толтура колбаса <laughs> көтөрө аласызбы ооба көрдүңүзбү ооба сен көтөрө бир беле коеюн э де бул жок біз болса бонустан көрішеміз алыстабаңыздар. ушундай алдыда бизде кичинекей бонус бар э, сайкалдын башында эмне кыламын эмне кыламын деген суроолор пайда болуп атат мен болсо түшүндүрөйүн азыр ырдайсыз ошол э, жалгыз калтырба аттуу ырга пародия жазганбыз элестетебиз урматтуу туугандар элестетебиз э, сайкал күндөрдүн бир күнүндө баягы мындай эле күнүмдүк кийимчен э спорттук кийим деп коелучу баягы жыргап көчөдө сейилдеп жүрсө бирөө чабып атпайбы сайкал баланча кафеге келе кал эки миң долларлык заказ бір ырдайсың кетесің деп анан енді бұл спорт кийимчен да анан эмне кылат кеч кирген салондор жабык иши кылса ошондой маалда ырдап аткан кези кол болсын болсун сайкал садыбакасова салон жабык экен чачты эмне кыламын даяр эмес салып эмне кыламын маникюр жок е кеттик салон жабык экен чачты эмне кыламын 谁懂？ де сайқал э, башында жолық қолында қолғап болса срочно той екен деп білгіле біз болсақ қоштасамыз ерке сары музыкалық долборы болды қонақта сайқа садақасова демеушілік ырғашылық білдіреміз қырғызстан банкі тойбос компаниясы саунд kg эле френдс командасы көрішкенше ұғышқанша сақ саламатта тұрыңыздар күтсем келмесең мен не қыламын бассам көргіз بختم مني قلمتم بالبين عيتام وخباسام aldın مني قلمتم سار سناغ سaldın canım sağadık hem cağamın Sayağandı bakma cağamın Cağamın mı? Ne de эмне қыламын, эмне қыламын, Сенсіз жаным эмне кыламын арзыганым махабатым жалгыз калдырба сен эмне қыламын,